saya um, um, berkahwin dulu. Uh, uh, saya ada suami dan ada dua orang anak. <laughs> uh, saya telah mengambil keputusan untuk tidak bekerja 9 to 5. Okey. Um, kenapa? Sebab um, saya ingin uh, arrange my time around my children. Okay, Alhamdulillah, I got pregnant right after I uh, uh got married. Tapi uh, macam Ah, sebab saya di Brunei kan saya tak tahu apa bisnes saya nak buat. Tapi saya cuba. Um, hmm. Macam-macam lah. Okay, tak payah nak explain semua tu. Uh, saya pun cuba untuk buat balik uh, property. Okay, di, sebelum saya uh, pergi Brunei uh, 15 tahun dahulu, Uh, I was a property agent for about four years. Uh, I started doing property when I was 20 years old. <laughs> okay, uh, alamak orang dah tahu. Okay, I'm still 21. Uh, So tapi kat Brunei tu kalau nak buat property tu saya tak tahu kat mana nak pergi kan. Jadi uh, I found uh, apa ni uh, network marketing to be very very uh, good for me. I, uh, I started to love the idea of network marketing a uh, few years ago. Okay, uh, I really believe in uh, network marketing sebab there's no ceiling and kita yang dictate uh, berapa kita nak income, uh, siapa kita nak jumpa, uh, tak ada boss, dan uh, kalau tak berjaya tu saya rasa saya punya uh, apa uh, salah sendiri kan uh, jadi we take uh, ownership of our own um uh, kejayaan okay so jadi uh, what happened was actually 2017 saya dah pakai seluar ni tapi because uh, yelah salah pakai kan uh, jadi dia tak saya tak berapa percaya sebab tak ada nampak sangat dia punya effect at that time sebab tak selalu pakai. <laughs> so uh, what happened uh, in November bila saya mula pakai hari-hari and uh, that night bila saya pakai daripada petang tu sampai besok paginya um, my sleep di uh, no, my sleep this my sleep tidur saya sangat nyenyak besok paginya saya terus saya rasa macam fresh saya terus message uh, kawan-kawan rapat uh, some in Brunei some in Singapore uh, uh, of course kita borrow power lah kan orang lain punya testimoni juga termasuk kita punya testimoni. uh, ah, and uh, alhamdulillah uh, ada yang sambut seruan sambut <laughs> saya punya uh, message tu and uh, uh, uh, saya rasa um, sebab saya share the simplicity of the business saya rasa bisnes ni sangat mudah sebab uh, the, the platform yang membuatkan kita sangat apa ni boleh berjaya macam ni lah sebab uh, simple. Uh, share sahaja. Saya pakai je seluar, share sahaja. So, uh, saya duplicatekan itu kepada rangkaian saya dan uh, saya pun uh, I, I take the um, opportunity to also I take the liberty to uh, shuttle uh, you know ha, every month dari uh, dua kali dari dua hari sebulan jadi lima hari sebulan jadi lebih dari sepuluh hari sebulan uh, dua kali sebulan dan uh, Kak Su dengan Abang Noor banyak membimbing uh, kami, rangkaian hmm. saya. Uh, dan uh, kita ikut sajalah. Ini sebab ini macam bisnes apa hmm. yang tinggal ikut saja. Uh, ni, jadi apa Adlan cakap, ikut saja. So saya rasa kalau dengar cakap Adlan tu macam one of the most important thing sebab kita ni macam banyak kita banyak kekurangan kita baru kan uh, kita banyak blind spot uh, kita banyak kekurangan so dengar cakap outline tu macam very important. Kalau macam mana susah pun cuba. Uh, jadi uh, uh, dalam masa yang sama uh, try to learn lah as much as possible kan. Okay, so the next month uh, bila uh, saya nampak macam lagi banyak uh, orang yang memberi uh, testimoni yang support yang hebat-hebat tu macam itulah jadi pembakar semangat. Uh, bila orang, oh Syida, Alhamdulillah dapat ni. Sebab saya pun sendiri ada masalah ke belakang and Alhamdulillah tahu tak dari tadi pukul 2 tu saya duduk kat bawah ni on the floor ni saya tengah duduk berkila <laughs> kalau dulu lah saya, saya tak boleh buat langsung jadi saya rasa macam produk oh, dah bagus you know marketing plan dah bagus apa lagi uh, kalau tak ambil ni peluang memang itu jadi uh, saya at that time tu saya uh, baru pas uh, license uh, property balik dekat Singapore jadi uh, I took the decision I made the decision to burn my bridge. Ah, jadi fokus. Saya fokus dekat ah this business sebab saya nampak um, how much it can help um, so many people, my family and also it, the possibility is endless. Jadi macam uh, apa nak cakap uh, kalau kalau benda tu semua dah ada depan depan mata kita kalau kita tak ambil you are really doing a disservice. I am doing a disservice to my children. Ah, uh, this is uh, apa yang I believe lah. Kan? Kalau uh, apa uh, kalau dah macam gini pun uh, Allah dah kabulkan doa. Sometimes kita, saya rasa sometimes kita doa doa untuk benda yang baik, benda yang bagus, benda yang kita nak. Tapi benda tu dah datang depan kita, kita tak cuba. Itulah yang akan membuatkan uh, this is what I believe lah eh. Uh, kita doa-doa Allah dah kasih uh, tapi tak buat. Uh, tarik balik lah kena tarik balik uh, ataupun kita dah uh, dapat tapi kita komplain. example komplain will always membuatkan barang-barang uh, apa-apa yang kita ada tu kita beli kita tak bersyukur dengan apa yang kita ada uh, Allah akan tarik balik uh, jadi um, so uh, okay lah fokus uh, and uh, uh, apa ni Uh, disiplin setiap the business and saya rasa uh, yalah, doa, hari-hari doa dan uh, jangan putus, jangan stop uh, do the 3S. Uh, 2-3S tu very very important. Macam keep sharing kan walaupun saya orang uh, sudah ada dah tak payah jual. Tapi saya still do my uh, selling sharing every day. Sebab saya rasa saya, kita ni yang kita punya sample untuk kita punya network uh, kalau kita nak network kita berjaya, kita dulu yang kena jadi sampel. So saya ambil that um, uh, apa ni? Saya ambil itu pegangan untuk terus uh, bergerak. InsyaAllah. So uh, itu sahaja.